Excelencia, Excelencia Embajador, Mata es un espacio intercultural de diálogo, se quiere ser un espacio hispano-marroquí, hispano-africano, donde tenemos el honor de recibir a muchos amigos españoles, amigos de Marruecos y muchas gracias. Es un año muy difícil que este año hacemos más a Mi padre, el Sharif, usted, que durante muchos años Excellence, je vais vous demander, je sais que ce n'est pas prévu, mais je vais vous demander si vous voulez bien nous honorer, et monsieur l'ambassadeur, nous honorer et de pouvoir nous donner euh, Excellence, vous